No coge, no coge. Hay que pierda con loco. Hay que pierda con loco, tomar rey. અરે છોડે તમારા ભૈયા First blood. अबे इसको किसने मार दिया सत्या को? ये शैतान काम करता है शैतान क्या कर दे देखे उठ गया फिर से यहाँ शैतान उसने मार दिए मारा किसने इसको पूरा फिर से क्या खिलाड़ी समझ रहा है Если не переехать там... Gracias. time to stop! It's time to stop, okay? No more! Where the fuck are you? Double kill. First blood. They are. faz aí.